Ganolfan galw heibio ar gyfer pobl ifanc 11 i 25 oed yw canolfan ieuenctid a bardagleddau. Mae nhw'n rhedeg llawer o raglenni yn y ganolfan, gan gynnwys prosiectiau wedi targedu sy'n helpu pobl ifanc i ddechrau mewn gwaith. Yn draddodiadol, roedd gwaith ieuenctid yn cael ei weld fel rhywbeth y maes hamdden, ond erbyn hyn mae'n cael ei gydnabod fel darparo'r addysg. Prosiect sy'n gweithio ar ddatblygu sgiliau gael wedi geithol yw llwybrau gyfleoedd. Mae ganddyn nhw bedwar llwybr, garddio a gwaith coed, cwrs canol beiciau, caffi sy'n fenter gymdeithasol a chyflwyniad i hamdden. Mae marc weithio yn y caffi cyfeillion gyda llwybrau i gyfleoedd yn y ganolfan. Mae wedi mwynhau pob eiliad o fod yn y caffi. Mae wedi gwella ei sgiliau coginio a'i hyder. Dyw e erioed wedi bod yn gyfforddus gyda grwpiau mawr o bobl ac mae e wedi tueddu bob amser i gadw ei hunain iddo fe hunain a'i gryw bach o ffrindiau. Erbyn hyn, mae'n sylweddoli ei fod wedi dechrau rhyngweithio gyda phobl eraill. Mae'r Senedd Ieuenctid yn grŵp sy'n canrychioli pobl ifanc o bob rhan o'r Sir Benro. Mae nhw'n ddod at ei gilydd unwaith y mis i siarad am brosesau gwneud penderfyniadau ac maen nhw hefyd yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ar y lefel uchaf yng nghyngor Sir Benfro. Drwy sicrhau eich bod chi'n cynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau, rydych chi'n gwneud yn siŵr bod gyda chi wasanaeth sy'n bodloni eu anghenion nhw yn y ffordd orau. Mae Bethany wedi dysgu llawer o sgiliau drwy gymryd rhan yn y gwasanaeth ieuenctid. Mae hi hefyd wedi cael llawer o gymwysterau, ac mae'n credu na fydde hi byth wedi gallu cyflawni'r pethau yma ond ei bai ei bod hi'n gweithio gyda'r gwasanaeth ieuenctid. Mae'n credu mai dyma'r unig gyfle sydd gan bobl ifanc i gael ei grymuso fel hyn, ac mae'n credu bod pobl ifanc yn teimlo bod y gymuned yn ei gwerthrogi nhw o'r herwydd. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn defnyddio pob cyfle sydd ganddyn nhw, oherwydd does dim cymaint o gofleoedd ar gael. Mae'r ganolfan wedi ennill nod ansawdd efydd am y weithiau ieuenctid, ac erbyn hyn mae'n gweithio tuag at y nod ansawdd arian. Mae llawer o'i gwaith yn canolbwyntio ar bobl ifanc sydd mewn grwpiau anodd eu cyrraedd. Mae nhw'n tueddu i fod yn bobl ifanc sydd ddim wedi cael cyfle i godi llais ac mae nhw'n teimlo bod angen y cyfle yna arnyn nhw. Yn y dyfodol, fe hoffa'r ganolfan weld pobl ifanc yn cymryd reolaeth ac yn cynllunio'i hagenda ei hunain.